首先，在周一的部分，我们会逢到的是受死日，这也意味的是在当日呢，吉事尽量是少取的。而在周二这一天，我们会逢到的是一年一度的中秋节，先在这边预祝荧幕前的各位中秋佳节愉快哦。而在这一天呢，也很适合荧幕前的朋友们，如果你想要增进自己的人缘、异性缘，不妨呢。 都可以在这一天透过沐浴的方式呢，来帮自己得到这样的效果。而沐浴的方式也非常的简单，我们可以放一些玫瑰花瓣，或者呢，我们可以透过玫瑰精油的方式呢，就可以达到这样的开运效果了。而在这一天呢，还有其他的开运方式，请大家务必拿出你的纸笔，好好的记下来，怎么帮自己签贵人，还有呢，怎么样帮自己呢签？ 这个姻缘，以及呢帮自己添财水哦。首先呢，就是在这个中秋节这一天呢，也就是我们这个月下老人哦，他就是帮这个未婚男女呢在签这个姻缘的神明。那么在这一天呢，基本上呢，我们可以在这个中秋节的这个晚上的这个五点哦到七点的这个时间哦。 固定在一个定点呢，待上十五分钟左右。那为什么要待十五分钟？这主要是要让我们自己本身的一个磁场的太极圈可以在这个地方呢起一个作用。那么在这个时间点呢，我们呢之后就要把准备好的这个红线呢，把它固定在我们的手上或者是脚上。那么要记得一个顺序，也就是男左女右的一个顺序。 那绑好之后呢，我们就要往南方的方向起步。而男生呢，请务必你踏出的第一步是要用你的左脚，而女生踏出的第一步要用你的右脚踏出第一步，往南方的这个方向走，然后至少要走三百公尺。所以呢，为了讨一个吉利，也为了不要让我们在走这个。 一段一小段路的路程当中，碰到红绿灯、碰到路人、碰到了障碍物等等，或者是碰到了需要左转右转，好像象征了我们的感情会很波折一般，请记得让自己在一个空旷的地方，不会影响到别人的地方，没有交通的问题的地方，还有是可以配合目前疫情的这个防疫标准的地方，在这里你就可以安心的。 往一个方向安安稳稳的走这三百公尺，比如说学校的操场，好，或者是公园，呃，类似这样的一个地方哦。那么这样子我们就可以达到这样的效果喽。还有另外一个要记得就是，当你迈出的那第一步之后，请记得不可以回头，因为它也意味着是我们要一心一意的去看待一段感情。还有再来就是，嗯。 对于抛弃过去的感情的部分，我们就不吃回头草了。同时呢，踏出去的同时，请务必在心里呢要默念哦，心或者是默想说，今天呢，哦是辛丑年的中秋节，哦我要借三皇星好天禄之力，祈求月下老人呢为我某某某牵起红线。 让我的姻缘能够早发，早点遇到我的理想对象，然后就赶快往南方出行，走三百公尺喽。好，那么呢，另外呢，针对如果你是呃未婚的男女，然后你不方便在这个时候呢，帮自己就是呃透过这个天红线引引这个姻缘的方式的话，我们也可以直接绑一条五色线。 那么这五色线，当然最理想的状况是下是，如果我们在中秋节的当天呢，挚友到这个呃家中附近有安奉这个月老菩萨的这个庙宇去做祈求拜拜，过了香炉的，那会更加的理想。那这个戴在手上的话，一样采男左女右，而什么时间点要取下来呢？ 就是在我们九九重阳节的这一天呢，就可以取下来了。所以呢，这个添加喜气的这个时间点，基本上不是说一定要绑到一整年啊，或者是呃绑到碰到理想的对象为止，它还是有它一定的一个奇效性。所以我们基本上，如果你是在这一天求的，那我们就是把它在这一段期间，也就是最强盛的一个招缘的时间点就可以了。那再来就是针对我们要帮自己就是添财水的部分哦。 那通常呢，到了这个入秋之后，其实很多人都会觉得是，我希望在年末的时候啊，比如说考绩可以好一点呐，呃，年终奖金呢可以再旺一些啊，所以你要做一个业绩上啊，或者是我们的这个呃各方面的一个最后的一个呃冲刺，然后也就是 Q 四的一个冲刺。所以在这个时间点上，我们可以透过中秋节。 的这个早上哦，八点到十一点这个时候来帮自己求财水，而这个财水呢，主要是利用当天这一天的这个辰时呢，逢到了福星，那巳时呢逢到了天德，那因为我们的这个中秋节的旺呢，刚好是在早上的七点五十六分接到旺哦，所以是说我们采用八点之后才能够来接财水这个道理。接了财水之后呢，请记得把这个水这个容器哦。 它一定是要有盖子的，把它放在南方，而盖子请不要立刻盖上去，要等到当天的下午的五点过后才可以盖上。为什么要这么说？你只要记得，因为我们的这个采水装进来的时候，不管你是用装自来水或者是用呃过这个滤芯的水都好，重点是你这个水来的又快又急，它需要时间去沉淀。 就像我们的钱进来之后，它需要时间去累积，就像钱母一样囤积，好，那它要时间让它去做转换，所以是说你让它时间沉淀之后，我们到了五点之后再把它把这个瓶盖给关起来，好，那继续放在南方这个位置，一直到当周的周日，我们再来做备用哦。所以这一个呃接财水呢的步骤就完成到这个部分，也就是。 先接再盖，然后守住它，然后我们到这个周日的时候，我们才会来启动这个转财水的力道喽。好，那再来呢，我们来看一下，就是周三这一天，周三这一天呢，我们会逢到的是当月的月见土府，所以呢，也不建议就是呃去做这个波动或者是翻动我们的这个花圃的土壤啊，或者是动土啊，所以吉喜事尽量也都是少取的。 而在周四这一天，我们逢到的是秋分，在三点二十二分会迎接一个新的节气哦。当天同时也逢到了三十这个三上以及这个正八座哦，所以呢，在当天呢比较利的事情呢，是可以透过剪指甲的部分来除晦，来代代谢掉一些晦气的部分。那如果你要做盐浴的部分呢，也是可以哦，来去角质。 另外，在周五这一天，我们逢到的是大偷休日，在当天不用特别的挑日课哦，呃，及时哦都可以的，稍微的去移动家中需要那个重新安置的一些家具都是没有问题的。而在周六这一天，我们逢到的是取新岁的，所以在大部分的集市在当天呢，也都是可以慎用的。最后，我们看一下，在周日这一天，我们要。 迎接的就是喜神天官赐福的吉时，所以呢，在当天呢非常大力，也就是从辰时到午时，早上七点一路到下午的一点，这个时间都非常大力，我们可以做开池以及放水。家中有安置鱼缸、池塘啊，或者是说你本来就有做这个摆放这个开运、开运的这个呃聚宝盆啊，你都可以在当天这个时辰呢，呃去做一个清理、清洗的动作。 那切记呢，如果你有这个开运摆件，它是需要添水的，我们就可以把周二所收集到的这一个财水呢，把它放到这个聚宝盆，好，有这个会有流水摆件的聚宝盆里面哦，来试，意思就是说我们添财水进去。如果你有在做生意的朋友，在这一天也是很适合可以去做安机械，包括如果你是呃，比如说做。 呃，文案相关的，比如说像文物机、好像印表机这一类的东西，也是很适宜在这一天可以去做添购的。当天也适宜去做这个安床、哈交易，还有纳财。那有需要的朋友们，不妨都可以参考看看喽。以上呢是当周的一些开运偏方，请大家不妨参考一下。接下来让我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属猴子的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名呢是我们属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜，这三个生肖的朋友脑袋非常的清晰哦，而且呢，你的速度也非常的敏捷，效率非常的高。所以在做很多事情的时候，你要挑战的其实是你过去的能力跟能耐，你可能要挑战的是你过去的一个呃高标。 你可能会再次的创造高标或是或者是一些新的一些业绩的高标，对你来讲其实都是还蛮不错的，所以你可以呃不要怕那个超越自己哦。那在这个礼拜呢，我们的运势相当的旺盛，那幸运的方位呢是在东方，幸运的植物呢是迷迭香，幸运的矿石是云母，还有呢幸运的色彩是透明无色的。 再来，让我们来看一下个别其他生肖的朋友在当周又有什么需要注意的地方。首先，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友基本上在这个礼拜，你们的洞悉力会是提升的哦。尤其是越晚呢越敏觉，所以甚至你会觉得加班的时候，相比白天的时候效率还要提升很多。而且你在这个礼拜是非常的积极的，或者体力也非常的好。 呃，不，这个时间点其实有的时候会建议，如果你本身是有在做一些打坐啊、冥想的朋友，其实你可以透过这种反复的这种冥想，或者是呃反复的这个思考呢，来强化你自己的一些欲望跟你所想要的。 这可能可以让你把吸引力法则用的更好哦，也可以让你呢，呃，更能够领悟到一些其他层次的东西哦，所以不妨可以参考一下。而在当中呢，属老鼠的朋友呢，要留意的天数是周四。下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于谋取双赢的一周，在这个礼拜你一直会有那种。 赶鸭子上架的感觉，而且没有错，你就是那个鸭子。你一直觉得一直被 push，一直被要求要赶紧做一些事情，赶紧完成。但是其实，呃，虽然都有踩到点，可是你会一直觉得很烦，因为总会觉得有一个声音一直在一直在催促你哦。所以其实要奉劝的就是属牛的朋友。 在这个礼拜在休假的时候呢，记得你的心也要先收一收，还有也要收起你的不耐烦，因为你在这个礼拜你跟他人对谈的时候，你的口吻有的时候可能会有点太过放肆了，然后你自己都不自觉，反而别人心里很不舒服，你都还不自知哦，所以这个部分可能要注意一下。那么要让大家呢都感觉到很开心的话呢，不是只有表面上的，而是心情上也都是要。 感觉都是愉悦的，才是有双赢的一个效果。在这个礼拜，属牛的朋友呢，要留意的天数有比较多，有三天，除了周一、周三之外，还有当周的周六。下一个生肖是属老虎的朋友，在这个礼拜是需要改变观点的，而在这个礼拜，你就是比较容易会想要探讨，呃，是不是我自己的哪里有问题？而且你会发现，你自己会一直问自己问题。 然后你会一直不断的想要去 search 去找答案，其实呢，你知道吗？很多时候那个答案其实就已经在你的内心了，并不在外在哦。好，那么属老虎的朋友在这个礼拜要留意的天数是当周的周二。下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于找到借口的一周，而这借口并不是说太负面的一个意思，而是是说，它会代表是。 呃，你目前呢，你可能会遭受到一些限制啊。那你想要去摆脱它，来跳脱这个压迫感，那你终于找到了一些理由，可以让你顺其自然的，没有任何的压力包袱的状况下，可以去跳脱这个状况或者是位置。 那么要奉劝属兔子的朋友的朋的部分呢，就是说，其实你不一定要一直不断的觉得是说，好像我都是在屈就或者是在不断的妥协，因为其实你可以用你自己的生活或者是你的景态去面对你的想要的生活模式，这是没有问题的。那在当中呢，要留意的天数是周三哦。 下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于需要设定界限的一周，而这个设定界限，它可能可以代表是像联盟的一个转变，呃，比如说你在公司选择了呃换边站，或者是你对某些人重新做出了一些承诺之类的，呃，你的立场或者是态度可能有了三百六十度的转变。 它也可以代表的是，在针对某些人事物上迎接了一个新的转类点。所以对你来讲的话，可能是迎接大好大坏，也甚至可能会迎接一些别人对你的一些质疑，因为你选了跟过去不一样的立场嘛。但是只要你自己很确定的知道你为什么要呃划清了这个界限的话，那么你也不难去做解释跟澄清了。 在当周呢，属龙的朋友要留意的天数是当周的周四哦。下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是属于需要吸取经验的一周。而在这个礼拜呢，其实老师奉劝你，其实我们可以偶尔吃一点小小的亏，这是没有太大的关系的。而且在你还没有很搞清楚状况之前呢，千万不要太轻易的去做一些不恰当的发言哦，不。 避免你会惹一些祸上身哦。而在当周要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周五。下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是属于意识相当敏捷的一个一一周哦。而在这个礼拜呢，其实你会蛮善于去做辩论，尤其是针对你认为是对的事情，呃，是非对于你来讲来讲，嗯，在这个礼拜其实你会蛮 care 的。不过你要注意就是。 在你很 care 的同时呢，不要过度的去顶撞你的上司哦，因为很可能他在这个礼礼拜他的这个度量并没有那么的大哦。那在这个礼拜属马的朋友要留意的天数是周六，尤其跟家人的相处上面呢，切记这个摩擦呢尽量要少一些，口吻要好一点，会是比较理想的。 下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友，在这个礼拜，请勿撑面子。而这个面子呢，也会代表是说，其实你需要适当的给自己减一点压力了。呃，你可能在外面呢，给人家看的就是光鲜亮丽，好像都没有什么问题呀，好像很好啊。可是其实你已经一直不断的在掏空自己，或者是说你在家庭里面，其实就是一团乱。呃，你都是在吃一些哑巴亏，你。 不要让自己好像呃独自在扛着或是承受的这一些哦，呃这样的话其实心灵上面很容易会垮下来的啊。这个部分，请我们属羊的朋友在这个礼拜切记一定要多注意一下。而在这个礼拜六一天是有两天，除了周五之外，还有周日。下一个生肖是属猴子的朋友。 属猴子的朋友，在这个礼拜是属于比较容易脱颖而出的一周，而且你可能会以为好像是自己过去想的太多了，可是其实你会发现，其实你过去想的很多的这些点啊，在此时此刻反而是会展现你很内敛的一些魅力呀，呃，或者是说很展现出呃，你其实是是一个比较有故事的人啊，呃，或者是说呃，你很善于分析啊，类似这样的一个特质。 所以在这个礼拜呢，就很容易把你的特质呢，在一个团队里面啊，或是在一个组别里面呢，就嗯展现出来了。所以在这个礼拜，其实你可以好好的去分析，好，或者是呃去做一些你擅长的东西哦，尤其是跟一些呃透析 analysis 相关的。在当周运势相当的旺盛，所以并没有需要留意的天数哦。 下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜是属于需要一鼓作气的，而这个一鼓作气也会代表是在这个礼拜比较容易会碰到一些属于是良性的打压状况，会一直告诉你你要干嘛，你要干嘛，你要干嘛，你要一直做。那虽然这些事情的渲染力会让你觉得有点疲乏，但是其实你撑过去这一周其实也就还好了，更何况这一周如果你有逢到年假的话，其实。 呃，只不过是事情多了一点，但是你前面是有休息，应该也还是可以撑过去的。那再来就是在这个礼拜呢，一鼓作气的把它完成，可能会让你比较不会这么的劳累哦。所以尽量呢，就是用这样的模式去完成眼前的一些事情会比较好。当周并没有需要注意的天数哦。 下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是属于能量爆表的一周，很多事情呢都会往好的方向去牵引哦，或者是去重新做一个修正跟改变，就算是误打误撞的状况呢，也会往好的方向走。你看是不是非常的好运呢？所以属狗的朋友呢，在这个礼拜呢，只要顺心所欲的，嗯。 好好的做你该做的事情就好了。最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于风头十足的一周哦。不过呢，你要特别提防啊，风头在上的时候呢，终究会有一些人眼红看不过去，是吧？所以呢，自保是必须的哦。有的些时候呢，呃，讲话要留一点情面，不要太过的锐利。那不过呢，在这个礼拜呢，呃，风头因为。 蜘蛛，所以呢是很值得我们呢，呃，拼一拼，然后把自己呢想要做的一些东西呢，都把它摊到台面上，因为在这个时候呢，被采用的几率是非常的高的哦。接下来，让我们来看一下，呃，就是属猪的朋友呢，在当周呢要留意的天数呢，有一天哦，是周一。 好，接下来让我们来看一下当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属马的朋友，第二名呢是属老鼠的朋友，而第一名呢是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，我们的感情的模式呢是属于需要用呃比较稳固的滋养的方式，也就是你必须要慢慢的、慢慢的去。 呃，理解对方，或者是说去融入对方的生活，来让对方觉得是说你们是属于像形影不离呀，或者是说很像家人那样一般的那种相处模式的贴近模式，比较不会把对方给吓跑哦。在当周的这个开运色系呢，是土色系，还有森林绿，还有呢开运的矿石呢是粘土，提供给上述的生肖参考。 以上是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必帮老师按下订阅小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网加入老师。我是精灵老师，我们下周准时再见喽！也祝大家佳节愉快，拜拜。